Í byggingatæknifræðinni fekk ég óbúslega góðan undirbúning fyrir marga tegundir af byggingaverkefnum eins og ég þarf að takast á við í mínu starfi í dag. Ég kláraði eðmendun árið 2005, tók svenskpróf í málaræðin og langaði til þess að læra eitthvað meira. Skráði mig þá í frumgræðdelt Háskólanins í Reykjavík. Að því loknum þá skráði ég mig í byggingatæknifræði. Námið var áhugavert og skemmtilegt og þá voru kannski sérstaklega samnumundur og kennara sem að sá til þess vorum sami hópur sem heldust að þarna í mörg ár. Það myndaði svona bekkjastemning. Þegar ég hóð störfu eftir námið þá var ég fljótur að setja mig inn í verkefnin. Ég hafði náttúrulega hérna grunn að vera innamadur með byggingamöntum í ónálag. Með þá þekkingu og reynslu þá var ég óbúslega fljótur að ná að fóta mig inn á byggingasvæðum. Ég lærði verkefnastjórnun, ég lærði lagnahönnun, ég lærði burðavirkjahönnun. Ég lærði í raun nógu mikið um byggingar og tæknikerfi til þess að geta rýnt það sem að ráðgjafar eru að leggja til fyrir reyti og þetta er ég að nota á hverjum einasta degi í mínu starfi í dag.